Ça fait quoi d'être dehors Ça fait du bien de sentir de l'air frais. <laughs> J'ai l'impression d'être en fait dans une légalité. <laughs> de ouf. De ce côté. <laughs> oh, il fait beau And I'm still not reacting. What am I waiting for? Elle a aux oreilles. Am I afraid, am I afraid, I wanna talk to you. Ouais. I should've known, I should've known, I should've stopped for you. Ooh. C'est là qu'on traverse, c'est sûr Je pas ah, à toi. There's some things that I know about you. Number ones that you got options. Cause any would be ah, c'est là que tu avais fait ton tournage et tout. Demain soir, on sort. Demain soir, on sort. Demain soir, on va manger. Tu vois quelque chose <laughs> Smile On voit pas. On ira faire notre sport avec les petites mamies après. Bon Kim, on y retourne. 24 <laughs> heures, non même un peu plus en fait. Si on doit sortir à midi. Ah, ouais, mais en fait ça va aller vite hein, euh, par rapport aux deux semaines qu'on a passées. <laughs> C'est clair. Et toi Je veux pas rentrer. <laughs> je reste dehors. En vrai, tu peux rester là. Elle s'ouvre pas. Hein. Oui, c'est juste là. Mais <laughs> t'es bête. non, non, non, non. c'est reparti pour la dernière journée. this is Au revoir. Et bien, midi passé, oui. <laughs> oui, c'est bon. Bye bye. Ça y est, on peut sortir. Sortons, sortons, sortons. Outfit of the day. <laughs> oui. feel like any So go to the butterflies, they tell you it's right. I'm gonna dive right in. Ah oh, ouais. Oui. On en fait un petit aussi. Bon, oui, ça. Ici d'à côté. <laughs>

不是。 Oh, on dirait la même chose à la caméra. Ouais, mais celui-là, il est plus foncé en fait. Ouais. Lui, il fait plus saumon. Hmm. Bah, il y aura toujours d'autres collections Pou. J'ai l'impression que Daiso et Pou, euh, c'est une histoire d'amour. Ah, bon, ça y est, on est rentré. Là, on va se reposer pendant deux heures. Et après, on va se préparer parce que ce soir, on sort voir une amie, on va manger ensemble et on va boire un peu ensemble. <laughs> on va profiter à fond euh, de notre soirée. Donc ouais, là, pendant deux heures, on va se reposer un peu. Mais c'était trop chouette de pouvoir sortir ça. J'ai mais pas parents On est tous jaloux. Love you! non! Pourquoi tu fais tout? Parce que j'essaie de pas rire. Je vais me Vous êtes prête, madame Oui, madame. On va où ce soir, madame Voir Nina, madame. Cause you fill the silence with the language of my heart So we never get to talk things over Oh, but something you said in the dark

train de me filmer. Oui. Ça fait pas un peu trop gros plan Si. 출입문이 닫힙니다. The drugs you were pretty simple Oh baby, oh But something you said in the dark

Hello, really drunk friends. <laughs> People are gonna think I'm not actually drunk. <laughs> are you drunk? No, I'm putting some. Mm. this is how it begins. going feel like any of your mind. Mmh. T'as 10 000 ouais J'ai 10 000 ouais. Ok. Boxing no <laughs> more.